сізге рахмет болашақта шынымен дәл осындай қылмыстарды құқық бұзушылықтарды болдырмау мақсатында бірге адал елге қызмет етуге біз де сіздермен дайынбыз рұқсат болса бұқара ақпарат құралдарын пайдалана отырып өзіміздің жас қыздарымызды осындай батыр қыздарымызды барлық елге паш етуге мен лайықты қыз деп есептеймін оны сіздер де қолдайтын шығар деп ойлаймын сол себептен әлия ханым сізге осы ішкі істер министрлігі және ішкі істер департаментінің атынан мынау кішкентай ғана гүлшоғымыз кішкентай ғана алғыс хатымыз сізге сосын енді қыз балаға ол бәрібір де бір бөлек қыз кішкентай ғана өзіміздің сертификатымыз бар соған сізге рахмет міне отбасыңызға анаңызға